айылдан үшінім келіп қалбайбы алардын аттарын деле өздері деле ушу телевизордон азыр көрүп турса керек адилбек садырбек капар деген болгон окуя баягы э, шаарда анча мынча келбеген балдар эси ооба эндиреп э, кыздарды көрүп жигиттерди көрүп делдектеп келеатканда э, тамашалашкым келди биринчи эле көчөгө жетелеп чыкканда эле россия кинотеатрынын алдында светофор бар эмеспи ошол жерге карасам баягы сары свет жанып турган экен көрүнүп коеюн дедим да Kızılcan işkerekte. Tok toğla, tok toğla. Azır menin bazar orgundan üç inim gelip durup, tok toğlasın bardık maşinler tezilip durup kaldı. Delik delik delik et, öt geçtiler. Ana sır vermeye gittim. Rossiya kinoteatrının aldığına varsa bayağı sular var emesti, gazbadalar. Al vakta üç dindiraya köp bol student mal. Anan canına jetelep geldim daha beri küçüğünü alıp gelip dur su içesin yerbizsen içeriz dedi. Akırın bilgizde kolumu koyup dur al bir değer üç din salıp. Yine cu koy. базар ұрғындан енелерім келіп қалыптыр. Судан бер деп де тұрсалзам, шарра құйып қойдылы. Бірдіңші қойды. Ананы екінші сешті, үшінші сешті. Келгенден қандай жақсы өкен, оғасы ғын қалыштың бе. Деп қойып тұрсам, ішінде біреу той ойы қалғанын білдім бе. Үшінші сұрай албай көп көтіріп тағыр. Манасы кәмен дағы чекім келіп отады. Ақырым теге газ манас екен су бересің деп атады десең береді дедім анан барганда баягы сууну жууп туруп анан койгунуң обязательно десем тұр деп азыр дагы болуп туруп басып туруп анан койду дагы эки жакты карап туруп манас экен суу берсин деп атат бербей койду анан бербей койду эле э, тегин бардым дагы эмне сурагандан кийин бербейсиң мен айт дегенден беришиң керек деп туруп салсам баягы берип койду да кийин ошол балдар перевал аркылуу баягы машина менен келишкен да келип анан институттарга тапшырып кулап калып байкуштар самолетко билет алышыптыр дагы мага келишти манас эке самолетко өмүрүбүзгө чыккан эмес ошон үчүн самолетко чыгышыбыз керек кантип чыгабыз дейт эчтеке эмес жөн эле перрон деген жери бар баягы кирип атканда билет текшерет ошол жерден билетиңерди жыртат киресиңер жып жымач болуп чечинесиңер таразага тартат түшөсүңөр дагы кирип кете бересиңер дейт анда капар дегенден You end up put керек екен